Ты кто такой? Я граф Галустякула. Галустякула? Вот, ты попался мне. Галустякула. Посмотрим в Википедии. Посмотри. Так, молекулы, кутикулы, фолликулы, тестикулы. Вот, Галустякула. Галустякула. Сочинский вампир из древнейшего рода Армякула. Обладает огромной носякулой, бородакулой и волосатой сракулой. Негоден. Я. Что я? Негоден. Оставить Соблюдать очередь, товарищ призывник. Сидоров. Я. Негоден. Я. Что я опять? Да негоден я. Погоди ты. Петров. Я. Негоден. Я. Так, фамилия. Негоден. Я не спрашиваю, годен ты или негоден. Я спрашиваю, как фамилия? Негоден. Фамилия? Негоден. Понаберу дебилов. Дойдет до тебя очередь. Негодин! Я! А, ты что, у тебя фамилия такая, что ли? Так точно, товарищ военком, Негодин я. А, а вот тут неувязочка Негодин. Годин ты, Негодин. <laughs> Годин. Я! А вот Годин, Негодин. Я! <laughs> Дуйте от окна! Солнце прямо в глаза светит. Ой, воняет чем-то. О, хорошо. Ёпта! Сиди, блядь! Молодец, какая у джинсика. Тепло одевайся. Сейчас холодно на улице, мороз. Голыми ногами ходить. Вот как она замороженной звездой детей рожать будет? Оплачиваем. Я езжу по России бесплатно. Я дороги хложила этот асфальт. Я езжу бесплатно. Женщина, что вы себе позволяете? И сидя. Давай сумочку на коленочке ко мне. Давай, давай, не стесняйся. Клади на коленочки. Клади на коленки сумку. Я такой стих придумала. Были времена, а теперь моменты. Даже кошка у кота просит алименты. Выходи уже нахрен. Выходи скажу, не гавкай. Прям разгавкался. На свидание вам всем. Ой, Алёша, ты что, ёбнутый, что ли? Я тебя никуда не повезу, у меня позвоночник сломается. У тебя килограмм 200, наверное. Ола, если ты выёбываться будешь, блядь, лошадь ёбаная, я тебе вот эта дубинка, блядь, жопу засуну. Ой, это кто там кустом шуршит? Мы сейчас лошадью едем, вас трахнем, ай. Ой, не надо нас трахнуть, Алёша. Почему? Ой, рот закрыл верблюд ёбаный. Хватит, что, белку что ли, не видел ни разу? Пошли быстрее, ай. Осторожно, смотри, речку нужно вот так переходить. Смотри. Чап, цок, тырк. Ай, видел? Давай быстрее. Ой, бля, рыбка. Ай, долбоё, бля, откуда ты такой перешел? Давай бегом. Здрасте, девушка, меня Серега зовут. Я обычно лошадку тряхаю или ослик, но если надо, могу и корову выебать. Андреевич, при всем моем уважении к вам, я буду вынужден вас отпетушить. Чего? Поймите, меня так начнут э, уважать и бояться. Я, я конечно, не, не совсем умею это делать, но общую концепцию знаю. Ну, представлю, что вы Кристина. Какая Кристина? Ты что несешь? Я не хочу просто вертеться, как пропеллер в первой же душевой. Этот Ан-2, кукурузник, вот этот. Я, я не могу. Ну, вы прекрасно знаете, как я этого всего боюсь, Володя, Роман Андреевич. Володя, ты что такое несешь? У тебя представление о тюремной жизни, как, как из разговоров школьников в 90-х. Менты так не сидят. Пожалуйста, не спорьте, Роман Андреевич, мне и так страшно. Раздевайтесь давайте, и смиритесь с участью гребня, давайте к делу. Какого гребня? Какого гребня, Володя? Ты ну что? Ты, ты совсем поехал, что ли? твоей жены боксерша нет, я тебя, я тебя сейчас ушатаю. Тогда я буду вынужден посадить вас на перо, простите. Глист. Здесь. Сисястая. Здесь. Отрыжка. Здесь. Сыкун. Здесь. Игорь Иванович, а можно нас нормально называть? А что не так? по имени, фамилии. Ну, пожалуйста, Сыкун Максим. Спасибо. А Парыш Павел. Ну и фамилию в вашей группе. Шмура Марина. Я не Шмура, а Шмара. Ну извините, Шмара Марина, здесь. Чемарев Алексей. Здесь.